দিয়ে দেবো Sir, sir, good evening, Police Officer. ପାଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଜଣେ ସ୍ମରୁଛି ଯିଏକି ଫୁଲବାଣୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସିଂହେ ଘୋଷିଛନ୍ତି ଧରି ପାରି ধরবার পাঁচ জনের কাছে সুন্দর সুন্দর ব্যাট মাত্র গোটে মিনিট সময় পাঁচশ পরিবর্তন পাই চল্লিশ second 30 second. Twenty second. From the start, it was Bulundurucu sözü Se Sedasar, lupang kedua, lupang pergi. Pergi, pergi, pergi, और पूरी बनी नॉर्मल फैन सर भाई गोटे मिनट चल सके ये जरिए semifinal Indonesia sedih video Pertemuan bersama Aku tim चालीस सेकेंड सुंदर आने डिग्री को जा तीस सेकेंड किंतु दरी बड़ी हुआ गुमा पांच हजार Time out. করে কত পয়েন্ট তিন আট সুন্দর করার পর দেখলাম বলেছি ডিগ্রি হয়ে গেল অভিজ্ঞতা সমস্যা দরকার हवेली कांग्रेस में कौन सी कहते हैं दो टीम को सभी श्रमण vou dia, vou estar sempre assim. Hello. बारह टोटल दो मिनट चालीस सेकंड सर्विस आइटल सॉरी अपाई टोटल सौ सौ सौ सौ की गई को द्वारा मेरे प्रशस्त है Sergio Pidausi, Sergio Pidausi. Đấy